Позвольте задать вам несколько уточняющих вопросов. Россия воюет и уничтожает часть украинцев. Сейчас, по данным ООН, 600 человек погибли, в том числе женщины и дети. Это плохо. Когда гибнут люди, это очень плохо. Люди гибнут с двух сторон. И россияне, и украинцы. Но особенность этой войны заключается в том, что россияне, насколько это возможно, даже в ущерб себе, я это знаю, крайне аккуратно и уважительно относятся к мирному населению. Поэтому Организации Объединенных Наций надо учитывать и этот фактор. Поймите еще раз. Для того, чтобы сегодня закончить войну, нужен один сигнал со стороны ООН там, Америки, Запада, украинскому руководству сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится. По опыту моей работы в Украине, думаю, что нынешняя власть в Украине на это не пойдет. Если американцы позвонят по телефону, по этому телефону, который на столе у Зеленского, и скажут, к вечеру надо прекратить войну, Подписал договор с Россией, война к вечеру прекратится. Вы говорите «американцы». Вы имеете в виду президента США? Ну, естественно. Я не соглашусь с вами, то, что Байден позвонит. Нет, то, что Байден не позвонит и не скажет, вполне возможно. Я верю в это меньше, что он позвонит и скажет, чем не позвонит. Он скорее не позвонит – потому что та ситуация, которая складывается в Украине, очень выгодна американцам. Это то, что надо для Америки. Поэтому, наверное, не позвонит. Но я говорю к тому, что война может закончиться очень быстро, если он позвонит. Если Америка займет позицию установления мира на украинской земле. Но эта позиция – им сейчас не нужна. Она не в их интересах. Все, что творится в Европе сейчас, очень выгодно американцам.